І е, у нас на дворі мінус 16, мінус 18, тобто хороші дебелі такі морози. Знімати на вулиці нічого не буду, підемо зараз е, не на щелевий пол, не в сарай на отйом, а підемо в здоровий сарай. Покажу вам там свиноматок, покажу поросят отйомаші, покажу, як убираю, покажу коротше, все обичне утро, як е, ми управляємося з утра, от як ми виходимо. Тут ми вже управились, тут теж управились. Зараз залишився здоровий сарай, і я вам покажу, яким образом це все відбувається. Вам буде цікаво і кожен для себе щось підчерпне. Поїхали! пока. Деревянка. Вот так, друзья, каждый раз э, заходим почистили. Ну, в основном віка чисте. Я розсипаю корма, потім нагружаємо в тачку, тачку вивозимо е, раз в день. Тобто ось зараз, допустимо, вечір ми все зібрали в тачку, от тачка стоїть. Пів тачки. І завтра утром доберу і вже вивезу. Свиноматок я забрав сюди. Со станки вони стояли тут в станках, дві свиноматки, ефки. Я їх забрав сюди. Ось Машка, Нюрка. Це всі свиноматки після опоросів. Тобто похудавші вважаються маленькі. Ось барашка. Оце барашка трошки почала відновлюватися. Нюрка тільки після отйому поросят. Сейчас должна загулювати, будемо її покривати. Ну і Машка почала теж відновлюватися. Вони, ну скажімо так, огромні. Вони самі по собі просто здорові, ну а це ще вони якби похудівші. Также у нас тут так, е, по обізяні зразу. Обізяну я не забирав з станка, так вона тут і є. І е, Думаю, хай буде тут, а тому що в мене ну, сарай, грубо говоря, пустий. От дивіться, сарай і поголов'я особо в ньому немає. На дворі от такий здоровий сарай. На вулиці у нас мінус 16, мінус 18, а навіть кажуть, хто хто там внизу, або біля лісу, кажуть, мінус 20. У нас сарай більше, ніж наполовину пустий, а температура в сараї. Яка? Якщо бути точним, 12 градусів. 12 градусів плюс. Тут не отаплюється і він пустий. Також, що я зробив? Я закрив. Дві витяжки. Перву закрив, вон вона. Забив її жовтою пленкою, ну, гідробар'єром. І от другу одіялом забив. О. Оставив тільки одну. Ну, одну їм вистачає. Ну, а і вже як переведу сюди ландрасів київлянкиних, я хочу ландрасів переводити ось в цю клітку. сюди, а київлянкиних ось сюди. Потім вони підростуть і розподілю їх ще сюди. І тих кинемо, у эту, у нюрку, де в кнопа була, в кнопину клітку. Кнопину клітку вимиємо. Зараз особо тут сараєм не займаємося, тому що морози, щоб не рипатися лишній раз, холода не напускати. А так треба цю клітку вимивати і треба доводить порядки. Так станки повимивати, усе, ну просто що морози, хай вони там вроді би в кінцю неділі спадуть і вже потім можна буде займатися. Значить, е, як відбувається управка, зараз покажу. Просто ролик почав знімати утром, утром дозняти не вийшло управку. Уже зараз вечір. І Думаю, зараз зніму, смонтирую все в кучу і покажу. Бо вже починає темніти. Ну, вже можна сказати, темно. От ми сюди заходимо. Я пройшовся, понасипав, у бункера всім, бачите, вони всі їдять. Потім зібрали все в тачку і я підходжу е, ось сюди до розетки. От у мене бак на 330 чи 350 літрів. Там за стінкою у мене скважина і скважини йде прямо напряму, так трубка із загнутим гуськом у бак. Я так і не зробив тут рубільник, щоб включати-виключати, все знаєте, та хай потім, та хай потім і так і не зроблю. Зараз в мене просто там вода є, а так ось включаю в розетку, вона набігла і виключив розетку, як потекла. Коротше, отак. Також по поросятам. Получається, на щелевих полах у мене 22 штуки, 22 голови. І з них же ж, оце їхня партія со щелєвих, 8 штук, оце вони. А ну, Оце ці 8 штук. Вони такі ж самі, як і там. Ну Це просто та партія, що барашкини, вони е, на 9 днів менше. І так вийшло, що у них якраз їхня мама прямо тут ось барашка. Ну вони то не знають, мабуть, що це їхня мама. А взагалі це їхня мама. Ми забрали сюди ці 8 штук, бо там 30 ми ніяк не всунемо, на щеліві буде дуже багато їх потім. А, іменно там 22 для, по моїм прикидам буде саме раз. А це ці. Також у мене тут є дегенератик. Із усіх 30 штук був один дегенератик. Он він біля кормушки, ось він, іде до нас. Дивіться, який він став. Був самий щуплий, самий маленький. І чого дегенератик, на нього свиноматка наступила на задні ноги. І він задніми ногами трохи не ходив. Ну а зараз одійшов і вже, грубо говоря, всіх доганяє. Просто що він маленький був, тоді ото придавлений чуть-чуть. А так іде теж нормальний. Ми його назвали дегенератик. Ось він. Нормально пішов. Оце з 30 штук один оцей дегенератик і той за те, що наступили на задні ноги. Всього з двох свиноматок було поросят 40 е, плюс. Тому що там опороси були 20, 21, по-моєму, чи 22, 21, чи 20, 22, щось таке. Коротше, дві свиноматки опоросилися по 20 штук. І оце 30 штук із двох Е, виводків залишилося. Оці 8 і там 22. Оці поросятка у нас від обізянки. Хто повне, ми від обізяни забрали поросят і їх туди в сарай для доращування, а потім я туди всіх забрав, на щелів і перевів, а ці ж думаю там не будуть. І забрав оцих. Забрав їх, думаю, хай будуть тут в здоровому сараї. Це обізянка не 4 штуки, що залишилося а 4 ми продали. Коротше, отак. Поросят не продаємо, бо дуже багато обращається насчет поросят. Ми не продаємо поросят і продавати не плануємо. І на весну теж не плануємо, бо самим теж ж треба щось, щоб було що відкармлювати. Поросята ландрас. Ось їхня мама. Їхня мама кантур, бо мене питали, а чого у вандрасів чорні п'ятна на спині? Того, що в них мама кантур, а не Ефка. В них мама кантурша Петрендю роки покрита вандрасом. І вийшло кантур вандрас, поросята. І от я там хочу пару штук ставити на свиноматку, тому що вони самі по собі огромні. Во-первых, що е, кантур, кантури огромні. Ой, дивіться, в мене рука, як неї п'ятак. Кантури огромні. А вандраси теж здорові. Я думаю, хороші будуть поросята на откорм. Тобто спробую. І також ми, от навіть по їхнім мамам, по моїм откормичним тюленям, в них мами огромні, і вони всі пішли і в маму, і в папу, а папа у них е, аматор аматора київлянка ушатала, теж оці поросята будуть доволі такі крупні і високі. оці. Ну, це тюлені. А ці такими не будуть здоровими. Просто вони фізично не зможуть такі вирвати. Вони будуть хороші, крупні, нормальні, вес хороший, але прям увеличений не будуть, як ось оці. Це просто оці свиноматки, вони Оце зараз у барашки 1 треті, грубо говоря, веса нема. Вона ж її поки витягнула поросят, вона потеряла одну треть весу. Вона тільки-тільки відновлюється. Вона більша в одну треть. А в них зараз вес за, не знаю, за 400, мабуть. Ну, е, длиннючі. Нюрка противник, нюрка крупна свиноматка. Це у нюрка в мене сама здорова свиноматка була, поки не виросли ески. Ось теж після. Ось тут теж у машки одної третини немає. Вона крупніє. Вона, ну, то є, е, в мене перший раз в хазяйстві такі здорові, просто здорові, фізично здорові, тіло здорове свиноматки. Навіть <clears throat> Нюрка, що я завжди удивлявся, яка вона здоровенна, вона проти них, ну ось дивіться, от машка. А ось Нюрка. Да, Нюрка теж не маленька, ось барашка. Ну, Нюрка все одно трошки їм проігрує. Ну, в Нюрки зато характер, дивіться, яка підійде, спокійно, покладистий. Тобто там міряють свиней е, на спину руку кладуть, а тут на п'ятак треба ложити, он, рука як п'ятак. Ну, здорові. А ця, ці таки не буду. Ну ось, е, обізянки, скільки вже три опороса було. Треба подивитися по спискам. Ілі три, ілі чотири опороси, Вона ну, не така свиному. Це обична свинка габаритом. Хороша все, ну габарити вона вже фізично не виросте. Неї розположення тіла такого нема, щоб вирости до таких об'ємів. Так же ось київлянка, к Вона теж, вона хороша свиноматка, і поросята в неї хороші. Ну, теж така здорова, вона от в неї вже 3-4 опороса, може навіть більше. Треба по записам дивитися. Ну вона не виросте такою огромною. Як оці. І оце ж я хочу оставити часть оцих, щоб подивитися, які будуть, допустимо, там в 11 місяців, в 12 місяців. І просто раді інтересу, який буде вес. Я ж що і хочу. Оце вандрасі оставити на свиноматку, спробувати. Кантур вандрас. Це будуть просто крупні поросята з хорошою родословний, тому що кантур нормально в мене стріляє і ще й прикиньте вандрас додався. Так само і ці ж. Я просто пам'ятаю, як у мене ефки росли. Ефок я не кормив там правильно, откарнуть. Я їм насипав е, молодняку півтора кілограма утром, півтора вечором. Вони якось стояли, стояли, а тоді був період, як сильно так різко пішли. Я ж удивився, думаю, це да ростуть. А якось був у них в началі на старті такий Тупий роздуми. Та що вони так медленно? А потім як пішли, і прям був період, що я почав замічати. У Нюрки молоко переграє, теж її зараз на днях вже почнемо покривати. І Нюрку, і київлянку. Ну от інтересно, чи виростуть у мене за год примерно такі ось габаритом на откормі кабасики, чи ні. Ну, тепер їх в мене багато, тобто можу оставляти якусь часть дольше кормить. Коротше, отак, друзі. А то ж покажи цей сарай. Тут нічого ми ще з вікою не зробили. Як доробимо вже все до кінця, то тоді будемо показувати. Бо воно ж то перед Новим годом убирали тюлені, то те, то все. Бачите, сарай здоровий, їх мало, морозяка, а температура нормальна. Сарай. Ну не скажеш, що прям. А ну видно. О. 12 градусів. Сарай виходить теплый І хороший. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. Свиноматок показав, поросяток показав. всім все показав. Показав, як управляємося. Тетю Нюру теж показав. Да, тетю Нюру. От вона спокійно. От, Звісно, оце ж е, Лінда теж її. Лінда її дочка, теж така спокійна. Лінду в следующем ролику покажу. Всім спасибо і до свидання.